Pentest laboratuvarı kurabilmemiz için bize gerekli olan donanım ve yazılımlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle sanallaştırma yazılımını kurabilmemiz için e, RAM kapasitesi ve işlemcisi bir miktar yüksek olan bir bilgisayarımızın olması gerekiyor. Sanallaştırma yazılımı olarak e, piyasada en çok bilinen VMware Player veya Oracle VirtualBox kullanabilirsiniz. Oracle VirtualBox GNU lisansına sahip olduğu için biz onu tercih ediyoruz. Ücretli değil, ücretsiz olarak indirip bilgisayarınızda kurabilirsiniz. Daha sonra bu yazılımın içine kurmak için Kali ya da Blackbox isimlerini verdiğimiz işletim sistemlerinden veya buna benzer işletim sistemlerinden birisini kuracağız. Bu işletim sisteminin ISO dosyası bize lazım. Bu saldırı amaçlı e, testleri yapacağımız programların, yazılımların olduğu işletim sistemini kurduktan sonra da üzerinde denemeleri yapacağımız hedef sisteme ihtiyacımız var. Bu hedef sistem masaüstü işletim sistemi olabileceği gibi bir web sunucusu da olabilir ya da arada kullanılan modem router gibi cihazları da bu iş için kullanabiliriz.